Soalan yang pertama sekali akan ditanya kita, seumur hidup kita duk perhabis gi kok mano? Kita sendiri kena jawab dah, tak ada siapa jawab kepada kita. Tentang ilmunya untuk apa dia amalkan? Ngaji-ngaji dah dah, amal kedok. Ataupun guna kena kedok.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 Alhamdulillah pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah hadis yang ke-181. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi 2417 dan uh, Ad-Darimi di dalam sunannya 554 hadis ni sahih maksudnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua tapak kaki seseorang hamba belum berpindah ke mana-mana tempat pada hari kiamat maknanya belum pada nak buat keputusan syurga ke neraka ha tu maknanya tak gerak lagi kaki anak ada ke mana-mana bukan arti tak boleh jalan dah sehingga ataupun sampai ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan ini ha, soalan yang pertama sekali akan ditanya kita seumur hidup kita duk perhabis ikut mana kita sendiri kena jawab dah tak ada siapa jawab kepada kita tentang ilmunya untuk apa dia amalkan ngaji-ngaji dah dah amal kedok ataupun guna kena kedok ataupun ama tu apa dia panggil tu prapet kedok ngaji kok ning tapi ama kok nung ataupun ngaji kok nung ama kok ning gitu tentang hartonyo dari mana dia perolehi dan ke mana dia belanjakan sengseng-sengoh ke boleh harta benda melalui jalan cuma jalan tak molek duit haram belaka maka orang ni cerak-cerak dah amalan dia Tuhan tak terima doa dia Tuhan tak terima cerak dah hak ni jelas masuk di dalam beberapa hadis yang Nabi rakyat katanya orang dia makan harta haram duit haram duit risuah duit curi duit gapa semua tu adalah jadi daging darah dia yang Allah Ta'ala tak terima amalan dia setengah-setengah orang boleh daripada halal molek dengan hijau molek tapi pergi belanja kok tak molek joli habis bazir benda-benda yang menimbulkan dosa ni tak molek juga hak kita naknya boleh daripada hak halal dan guna pun betul mengikut Allah dan Rasul Jangan menipu orang, jangan kelong, jangan khianat. Jangan menipu dan jangan segala-gala. Makan pun bukan harta tu hak kita mutlak. Yang kira katanya kita nak belanja lagi, kok mana, nak nak nak guna kok mana, ah hak kita. Jangan. Harta tu adalah amanah daripada Allah Taala. Dia suruh kita berihan kita idarah. Menjadi pandai dengan harta benda kita serta apa tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan ini ha, sebagai hak akhir sekali mengikut hadis ni tubuh tapi ada hadis lagi di masa mudanya ada lagi setengah-setengah hadis tanya dah homo lepas tu cuang muda ni ya panjang daripada masuk akhir balik siapa umur 40 ya cuang orang muda tu lah huwa liu Orang nak jadi molek tak molek. Dia duduk di masa muda tu. Dia mula galak, mula kena orang, mula kopka dengan orang tu, dengan orang ni. Nak molek, molek. Tak molek, cuang masya Allah. Setengah-setengah orang hidup penuh masa muda dia. Lepas tu ban pelai ciwit, bawa akhir-akhir tak erak dah, patah sayak dah. Duk kedai bayar dulu katok orang, berdai orang, gotu, goni, gotu. Buat umur ni puluh, 70 puluh, mula patah sayap. Habis dah. Tak ada orang nak jalan pun tak ada. Ha, tu mula nak kenal sejik. Mula nak mengaji, mula nak baca Qur'an alih botol. Dulu kat lalu, kot sejik, hmm, tak kenal sejik. Tak kenal, buat tak kenal. Tapi buat huwa hebat, mula jalan masuk sejik. <laughs> jalan. Ha, tu gitulah setengah-setengah orang. Masya-Allah. Sebab tu masa muda ni adalah masa penting bagi setiap orang. Marilah kita pakat betul belaka. Anak-anak cucu kita kena pakat kita nasihat hubungi dengan umur muda ni. Lepas tu siapa yang masih lagi duk umur dia tak sampai 40 dikira katanya orang tu adalah orang muda yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Nabi penting benar kepada orang-orang muda apatah lagi kita masuk di dalam hadis ni hak tonsut tai serta tentang tubuhnya untuk apa dia pergunakan ya galiknya kita guna tubuh kita tubuh itu buat apa semua jenis hak pasal guna gain kita guna ni buat gitu buat gani buat gitu buat gani maka setengah-setengah hari alhamdulillah siapa kau mati syahid jong tubuh dia mati habis nyawa lillahi taala setengah-setengah hari terongkan kam iaitu apa jangan habis tubuh dia dengan benda-benda maksiat yang dia buat go tu buat go ni habis gain hidup seumur hidup kerana benda-benda yang berdosa duk tipu orang duk go tu ruak go ni masya-Allah guna mata telinga kaki perut kemaluan untuk benda-benda yang tidak berfaedah ani ha, hadis ni molek benar kalau sekiranya menjadi tazkirah di dalam khutbah tak apa nak khutbah yang pertama panjang bah khutbah yang kedua ambil sebagai peringatan orang-orang hok mari lewat mari-mari sejik dekat-dekat dengan nak qomat dah mari semaya jumaat ha, kita ambil hadis-hadis pasal ni cerak nah dia dengar cerak kalau nampak katanya terjemuh bahasa Melayu setengah-setengah orang tak faham terjemuh bahasa Syiah lalu khutbah tak mesti katanya kena bahasa Melayu semata gitu kalau kecek dia panjang nak bahasa atas dunia ni boleh kita guna belaka asalkan orang ramai dapat faham dapat faedah dan dia duduk dengar tu 15 minit 20 minit dia dapat faedah boleh ke apa boleh jadi otak dia tu mikir apa yang dia dengar jadi cut perakai yang kita beri kepada dia tu memberi faedah untuk dia guna dalam hidup nah ha, gitulah tak ada kira lah. Saya sebut sana katanya dalam khutbah ke dalam apa. Tazkirah pun boleh. Ambil lah. Pengajari-pengajari daripada ayat Qur'an dan hadis. Klik. Dia panggil klik. Daripada ayat Qur'an. Kadang-kadang panak pandak ya. Memberi arti kepada kita. Alhamdulillah. Hadis 182. An Anas radhiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tak nak ui kita apa belakang hadis ni dah. Man husiba uziba. Oh, panok. Man, siapa? Husiba, dihisap. Uziba, kena azab. Lagu mana? Ha, cuba kita tengok lagi dah. Hadis ni dikeluarkan oleh At-Tirmizi 3338 sahih dengan hadis sebelumnya. Maksudnya dari Anas. Anas ni Anas bin Malik lah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang dihisap dengan hitungnya yang terperinci. Maknanya ditanyo, tanyo, tanyo banyak doh. Siapa kau rai laiat kena duk tanyo, tanyo, tanyo, tanyo, tanyo. Ceh, katanya orang tu dia akan diseksa. mudah kita gambar dan kita faham lepas tu nak pergi pagi hari ni ngapa belakang dah orang ada tu duk tiktam dalam dalam Facebook pun gambar katanya man husiba uzziba Allah makan hati kita makan lagu mana dia masuk serah di dalam hati apabila kita gambar seseorang manusia apabila ditanya banyak di akhirat sikit lagi tentang apa amal dia hidup dia harta benda dia anak bin anak dia bini dia dan nego dia gotu goni gotu goni masya-Allah banyak ditanya nabi raya lalu dah uziba daripada azab tu lah. azab Uzziba artinya kena azab. Allah. Nak. Saya uh, eh, masa ada sikit lagi dah. Berasa nak masuk di dalam hadis-hadis hak pandak juga tapi ada di dalam dalam line ni dah. Hak uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nadhara Allahum ra'an sami'a maqalati faballaghaha Allah akan beri cahaya kepada seseorang dia dengar perkataan yang aku sebut maka dia sapa perkataan aku maknanya hadis-hadis nabi ni semoleknya bila kita dengar kita ngaji kita sapa mudah-mudahan Allah taala beri apa cahaya di dalam hidup kita ni Selain daripada Quran lah. Quran ni, kita baca sendiri. Kita sapa. Royak kepada orang. Dan sebagainya. Hadis Nabi pun lagu itulah juga. Selain lagi. Berkata Sufyan bin Uyainah. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala. Dia katanya, Man ra'a annahu khairun min ghairih, faqad istakbarah. Ini bukan hadis dah perkataan eh, yang dikatakan sebagai kata-kata hikmah. Siapa-siapa yang nampak orang lain eh, okay. okey. Siapa-siapa yang nampak katanya diri dia lebih molek pada orang lain. Orang tu adalah orang takabur. Gambar tu. Orang pasang pelekeh orang. Ha, jalan. Orang hino kok orang nampak orang bodoh pada dia walaupun dia cerdik sungguh orang lain bodoh tapi kalau sekiranya dia tengok dia nampak orang dia hino kat orang lepas tu dia berasa katanya dia lebih daripada orang maka orang tu adalah orang takabur sebab tu hadith, dia cium yong dengan hadith. nabi ayat katanya bihas bin mri'in minasyarri an yahtira akhahul muslim boleh dikira seseorang orang tu jahat ataupun tak baik. apa tu? Dia pelekeh ataupun dia hino, Dia pandai genuh kepada saudara dia sesama Islam. Ani ha, sebab tu jangan we ada sifat takabur dari dalam hati kita walaupun sikit. Walaupun duduk dalam tak ada air mana sekalipun jangan tunjuk katanya kita lebih apa tah lagi orang-orang hak pasal guna nafsu dia tunjuk muka orang kecek nampak kasar tengok ini ha, sama sekali hidup kita orang Islam kena tawaduk sama sehingga Nabi Raya saya terjemuh lah dah Nabi Raya katanya Jibra'i wasiat kepada aku supaya kamu semua ni hendaklah bertawaduk genah diri Ha, Alhamdulillah. Soal lagi. Ha minum air. Allah, Nabi ni royak juga ha minum air. Walaupun gelah duk ada ni dah depan saya, tapi air tu ada. Saya tak ada nak minum air ni. Tapi nak ayat katanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi syarabi thalathan." Nabi apabila dia minum air, dia minumnya tiga teguk. Tiga lagu mana? Tiga kali nyawa. Minum. Dia dia telah dulu. Lepas tu dia nyawa. Bukan nyawa dalam gelas tak? Dia nyawa. Lepas tu dia minum pula. Dia berhenti. Ha? Air turun. Lepas tu lepas dah tu dia minum pula. Ha, tu. Kalau tengok dalam gambar ni tak? Iaitunya air daripada gelah penuh kau kurang lepas tu kau kurang ha ni nak ayat katanya cara yang nabi minum tu iaitu nabi minum tiga teguk saya baca di dalam syarah dalam kitab riyadhus salihin yang disyarah ataupun yang di komen oleh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullahu taala dia katanya walaupun kita makan air banyak sekali pun, tapi kalau kita tegok gok gok gok gok gok gok gok tidak menghilangkan dahaga kita lepas tu orang ada minum air gok gok gok gok tu akan jadi nyakit dalam perut dia maknanya kisare dalam perut dia mai pakatik ni tengok nabi SAW. dia minum air ni dia buat mengikut hak tuhan wi wahyu kepada dia minum berhenti minum berhenti minum berhenti Alhamdulillah. Ni sunuh Nabi. Hak kita duk minum air, gok, gok, gok, gok, gok, gok. Ah, lepas dah tu lah. Air, air batu. Tak? Air apa saya sedak-sedak. Oh, bos sudah minum pak tu. Bos sa sedak. Ah. Nak kata alhamdulillah tak? Doa ah, gitu. La ilaha illallah. Wa yaqul Nabi ayat kata kena. Innahu arwah wa abra wa amra ha tengok ni nabi sebut tiga perkataan pula ia boleh menghilangkan dahaga ia boleh menyembuhkan nyakit dan ia dapat memberikan kesihatan kebaikan ni tengok tiga perkara Nabi sebut lepas pada minum air bukan suruh kita sebut dah Nabi ajar kita. Dia minum air alhamdulillah tiga teguk ni boleh menghilangkan dahaga, boleh menyembuhkan nyakit dan boleh menyehatkan tubuh badan. Alhamdulillah. Hadis ni tak ada riwayat katanya Al-Bukhari nombor berapa tapi Al-Bukhari dan Muslim. Oh ya, hadis ni. Alhamdulillah. Gitulah nah. Hmm. Lagi-lagi pun masa habis dah. 20 minit dah. InsyaAllah akan menjadi pedoh kepada kita banyak-banyak perkara -banyak apabila kita mendengar hadis-hadis dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.